I per tant és una assignatura pendent des de fa molts anys poder recuperar la Rambla per al veïnat de l'entorn, però no només, també per tota la ciutadania de Barcelona i per tant per fer una crida perquè la gent de la ciutat es torni a fer seva doncs, la Rambla de Barcelona. Sense, sense cap dubte, la massificació turística està també darrere i impacta en el marc de la realitat de la Rambla d'avui. Perquè el problema, doncs, per nosaltres, no és que hi hagi turistes, és que només hi hagi turistes. No? I, per tant, és fonamental que amb qualsevol proposta no, de transformació de la Rambla incorporem aquesta perspectiva de l'ocupació d'aquest espai tan emblemàtic, tan singular, tan preuat que té la ciutat per part dels barcelonins i barcelonines que ara sabem que ja no hi van. I com que la Rambla és un espai que és complex i que té moltes capes, cal eh, un concurs que també estigui a l'alçada de les circumstàncies no? que, que, envolten, que envolten la Rambla. Per això, l'objectiu d'aquest concurs és la tria del millor equip multidisciplinar que ens permeti abordar la Rambla des de diferents estratègies. És a dir, no estem parlant eh, només d'un concurs d'un o sigui, projecte d'urbanització, sinó que estem parlant de diferents plans estratègics que tenen a veure amb el turisme, amb la cultura del patrimoni, amb la mobilitat, amb l'espai públic que han de definir el projecte d'urbanització i això és, perquè ho hem dit sempre, recuperar la Rambla requereix la implicació de tots els agents però i requereix també una estratègia de diferents capes no? i de diferents nivells per part de l'administració pública.